Kawan-kawan youtuber, jumpa lagi dengan saya Samuel Sanipar YouTube channel. Yang belum subscribe, subscribe dulu dan tekan tanda loncengnya. Saudara akan menerima video-video saya yang berikutnya. Samuel Sanipar YouTuber pemula dengan 1000 subscriber pertama akan mulai membuat video-video berkualitas untuk saudara tonton. Kawan-kawan berjumpa lagi di channel saya Samuel Senipar YouTube channel. Sore ini kita berada di perlombaan burung-burung lobet. Mari kita saksikan kawan-kawan bagaimana kehebatan burung lobet berkicau. Bagi pecinta burung mania, selamat menyaksikan. Ah, kawan-kawan youtuber ini dia para pecinta burung lobet. Ah, ini dia kita kita shoot. Ah ini dia burung lebih. Kawan-kawan youtuber. Kawan youtuber ini dia pecinta burung. Mari kita tanyakan berapa kira-kira harga burungnya kalau sudah jadi benar. Ah itu bang harga burungnya per ekor. Bagaimana keterangan? harga yang sudah jadi oh, mau 50, puluh ada. Ah mau 50 sampai 20. Sungguh hebat burung lebihnya kawan-kawan. Sekarang menunggu perlombaannya. Kawan-kawan youtuber. Pak, ada dua orang abang-abang kita, satu Pak Amir, satu Pak Rekar. Mungkin dari Sidempuan itu ya Pak Rekar ya? ya. Pecinta burung lapir. Ini dia burung kesayangan Pak Amir. Mari kita shoot lebih dekat. Wow, mantap burung-burungnya kawan-kawan itu ber. Bagi pecinta burung-burung seluruh Indonesia, ini dia contoh burung lapir dengan bunyi yang menakjubkan. jupan kawan-kawan itu ber, ini dia abang Panjaitan pemelihara burung kicau mania, lapit yang baru dipertandingkan mendapat juara berapa Bang Pentitan? Juara tiga. Mendapat juara tiga, memang sungguh menakjubkan. Bang Pentitan, bagaimana abang merawat burung ini sampai bisa menjadi kicau umannya? Ya gimana Pak, harus serius lah, kalau enggak ya nggak bisa juara. Ah, harus serius katanya. Ya. Kasih makan makan apa itu Bang? Makannya biasa aja, kangkung jagung. Ah, makanannya dari burung labet ini adalah kangkung jagung. Jengkrik tidak Pak? Kenapa Pak? Jengkrik tidak? Ada nah, yang krik tidak dikasih. Saya <laughs> krik hanya untuk burung murai batu. Nah kita syuting dulu piala dari burung Pak Panjaitan ini. Mendapat juara tiga. Nah kawan-kawan itu berpecinta burung mania. Ini dia piala juara tiga kicau burung labit punya Bang Panjaitan. Agar nama, Kalau bisa berdiri semua bang. Biar mantap dipegang. Para pecinta burung kicau mania, lapir. Mereka adalah abang-abang kita yang dengan susah payahnya memelihara dan segala macam supaya burung lapirnya jadi. Itu dia kawan-kawan youtuber. Ada juga Bang Panjaitan, Bang Amir, semua ada. Mari kita shot burung-burung lapirnya. Eh, piala orang masa buat ini. Dia, dia, dia sudah mendapat juara dari burung lapirnya. Kawan-kawan youtuber, kawan-kawan youtuber perlombaan burung kicau, eh kicau burung mania lagi diperlombakan kawan-kawan. Konin mania bang. Youtuber inilah perlombaan burung konin mania dari pecinta burung seluruh Batam. Beberapa burung sudah mendapatkan piala juara satu, juara dua, juara tiga tergantung bagaimana burung-burung itu berkicau. Kawan-kawan youtuber ini dia para juri-juri kicau burung mania. itu lihat ini para joki-joki burung. Bukan top. Ini dia curi perlombaan burungnya. Dia kawan-kawan youtuber, para juri sedang berdiskusi. Ini dia kawan-kawan youtuber burung lapitnya yang telah mendapat juara. Wah, lagi berkicau dia kawan-kawan youtuber. Mas, Nah itu dia kawan-kawan youtuber Selamat sore dan selamat menikmati